نحن آه، طبعا موجودين مع زمايلنا في آه، في اعصام سياسه من اول يوم آه، بنتناقش وبنتكلم وبن يعني آه، وبنقيم في الحقيقه التكتيكات مختلفه ويعني آه، الواحد آه، اللي انا شخصيا اتعلمته من اشتباكي مع الرفاق في المعركه دي يفوق اللي اتعلمته خلال شهور وسنين يمكن من العمل الطلابي. قد ايه الاتحاد مرتبط بقضايا الطلبه، قد ايه الاتحاد عنده استعداد انه يتخلى عن آه، نشاطه وفعالياته اللي بيرتب لها بقاله شهور آه، مشاريعه آه، زمايلنا النهارده علشان يجوا الندوا احنا فضلنا نتخانق معاهم علشان يبطلوا يتكلموا شويه على المشروع المواصلات للطلبه تقريبا واصلين المركز هنا الساعه 5 الا دقيقتين فقد ايه الاتحاد فعلا مرتبط بقضايا الطلبه اللي انتخبوه قد ايه الاتحاد آه، حاسس بالمسؤوليه اللي عليه وقد ايه كان شايف الحقيقه ديت قدام عينه انه الاتحاد آه، باكد تاني على كلام زميلتنا اسراء انه الاتحاد آه، اذا ما كانش مرتبط بجموع الطلبه واللي انتخبوه وبطموحاتهم وبمطالبهم هو مجرد شكل متعلق في الهواء اذا دخل في صدام مع اداره الجامعه او اداره الكليه هيتفتت قوه نقطه قوه اي اتحاد طلابي هو في ارتباطه بالطلبه اللي انتخبوه ومطالبه. في اللحظه اللي احنا فيها ديت الوضع اوضح من الشمس احنا بنواجه هجوم شرس من الثوره المضاده على كل القوى اللي ممكن تكون بتتبنى مشاريع لاستكمال هذه الثوره. آه، آه، هجوم شرس على الحركه العماليه آه، النهارده قبل ما نيجي كان بيتم فض اعتصام العمال المغسولين اللي كانوا معتصمين قدام مكتب الوزير المناضل كمال ابو عيطه. الوزير المناضل طلب لهم البوليس والبوليس فض اعتصامهم ورماهم في الشارع النهارده. ده صوره من صور الهجوم. بصوره آه، تانية لما عمال المحل حبوا يعملوا اضراب من اسبوعين آه، بعتوا لهم دبابه تقعد جوه جوه المصنع آه، عمال السويس للسلطة لما حبوا يتحركوا آه، آه، في مصنعهم الشرطه العسكريه اعتدت عليهم وقبضت على عدد منهم آه، في هجوم على الحركه العماليه في هجوم على الميادين مفيش حد بيقدر يعتصم في ميدان النهارده بعد طبعا مشاهد المذابح اللي اتحفرت في ذاكره وجدان كل شخص مننا ومأثره بدرجه على الحركه وعلى آه، آه، آه، تقدمها وكذا. النظام عارف كويس قوي فين مواقع الخطر اللي عليه، النظام عارف ان الخطر عليه مش بس في الميادين، الخطر على النظام في المصنع والخطر على النظام في الجامعه وفي المدرسه، فكان واضح جدا النظام بيتوجه لكل طرف من الاطراف ديت بشكل، بيتوجه للميادين بالمدافع، بيتوجه للحركه العماليه بالقمع وبتطبيق القرار بتاع الحد الادنى للاجور بيقولوا اتطبق وما اتطبقش وبيقولوا هيتطبق في 2014 وغالبا هيبقى زيه زي التصريحات الصحفيه القديمه آه، بيهاجم كمان الحركه الطلابيه ويعني التهديدات اللي وصلت لكل آه، مجموعه اتحركت زميلنا اللي كان من المعاهد الفنيه اللي بيتكلم على الرصاص اللي اتضرب عليهم والقبض آه، انتم متخيلين 14 طالب يتقبض عليهم ويتحبسوا يومين وبعد كده يخرجوا بكفاله على ذمه قضيه كل طالب ب 3000 جنيه آه، كفاله. النظام بيتبع سياسه لتجفيف المنابع بيجفف منابع الثوره بيحاصر الاماكن اللي بيخرج منها الخطر اللي بيهدد آه، بقائه واستمراره آه، متحكما في الثروه والسلطه في المجتمع ده. آه، ثورتنا قامت من البدايه علشان تغيير حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه لكن كل ده كله مرتبط بالهتاف الاشهر والاكبر الشعب يريد اسقاط النظام آه، لسه نظام مبارك بيحكمنا لحد النهارده لسه آه، طبقه رجال الاعمال اللي كانت بتحكمنا ايام مبارك لسه حتى الان بتتحكم في الثروه وبتتحكم في السلطه بالتالي المؤسسه العسكريه اللي بتتربع على قمه السلطه النهارده بتسيطر على اكثر من 40% من الاقتصاد المصري آه، حسب بعض الاحصاءات يعني المحايده في وسط الهجوم ده نقطه النور كانت اقسام سياسيه في الحقيقه وكانت تحركات زمايلنا آه، آه، في المعاهد الفنيه وزمايلنا في هندسه وزمايلنا في كل الكليات اللي رغم القمع المباشر والارهاب اللي بتمارسه الدوله على الثوار آه، قدروا ان هم ينظموا صفوفهم ويخوضوا النضال، مش كل النضالات ديت انتصرت بس كل النضالات ديت كانت نقط نور على الطريق. آه، كل النضالات ديت تقدر تنتصر بس محتاجه آه، آه، شويه شروط علشان تقدر تنتصر في معركه. في وسط الهجوم بتاع الثوره المضاده ده احنا قدامنا حركه طلابيه غنيه وحيويه لاقصى مدى. احنا قدام حركه طلابيه بتتحرك آه، على امتداد الاجازه اللي فاتت ديت والدراسه موافقه حركه طلابيه بتتظاهر وتناضل قدام وزاره التعليم وقدام وزاره التعليم العالي وقدام المجلس الاعلى للجامعات. آه، عندنا سنه ابتدت بعد ما اتباع منابح رهيب آه، الطلبه راجعين الدراسه بيبتدوا بالاعتصامات والاضرابات مش خايفين. المشكله ان النضالات بتاعت الطلاب ديت صغير يعني متفرقه بعيده عن بعضها آه، آه، والنظام قاصد يحصرها في المجال المباشر مجال ضيق مجال انه زي ما كان خالد بيتكلم من شويه انه ده احنا حتى بنناضل علشان نقدر نسكن في مدينه جامعيه لا تليق بالسكن ما فيهاش مرافق ما فيهاش مطاعم ما فيهاش ما فيهاش اي شيء يليق بسكن ادميين علشان نقدر ننتزع آه، مكاننا فيها محتاجين نناضل آه، آه، الفكره هنا انه لازم علشان النضالات ديت تنتصر لازم تنتصر مع بعض انتصار زمايلنا في كليه سياسه رغم ان هو عظيم ورغم ان هو خطوه مهمه على الطريق لكنه لسه انتصار منقوص لسه بقيه طلبه الجامعه ما سكنوش او يعني ما تمش تسكين كل الناس آه، بلا استثناء آه، طلع قرار بتسكينهم لكن فعليا على الارض لسه ما تمش التسكين كاملا اللي هيسكنوا هيسكنوا من غير آه، تغذيه الى ما شاء الله دي حاجه مش المفروض ان احنا نكون بنعديها. كمان المطلب ده ما كانش بس مرتبط بان آه، احنا عايزين نسكن هذا العدد من الطلبه في المدينه الجامعيه لان هم غلابه مش لاقيين آه، مكان يسكنوا فيه آه، مش مش هي دي الفكره الفكره انه الطلبه دول دي الجامعه بتاعتهم حقهم يبقى ليهم مكان فيه زي حق بقيه الطلبه في الكليات الثانيه اللي بينضوا على مطالب ثانيه زمايلنا في التجاره انجليزي وحقوق انجليزي بينضوا علشان المصاريف اللي زادت زمايلنا اللي في التجاره عربي عندهم مطالب كتير جدا على راسها اقاله آه، عميد الكليه آه، مهم جدا جدا جدا لكل المجموعات اللي بتتحرك ديت وشايفه ان الطريق صعب وشايفه انه الضغط بتاع الاداره صعب زمايلنا في هندسه اللي العميد آه، بتاع الكليه قرر ان هو بيعمل لائحه داخليه مخت... يعني اكثر اجحافا واكثر قمعا من لائحه اللائحه الطلابيه اللي وضعها طلاب الاخوان المسلمين وقت ما كانوا بيسيطروا على الاتحاد الطلاب المصري. الهجمه دي من السلطه ومن مؤسساتها على الحركه الطلابيه زي ما بتهجم على كل المجموعات الثوريه الثانيه لازم تواجه بقدر من التنظيم قدر من تنظيم الثقوب قدر من المواجهه الصلبه مش هنقدر نوصل للصلابه دي في مواجهه الهجمه دي آه، الا من خلال ان احنا نتحد مع بعض ان احنا نبقى عارفين على الاقل نضالات بعض آه، آه، عارفين ان إيه طلب التجاره بيتحركوا على المطالب الفلانيه بنروح ناخد وفد من زمايلنا المنتصرين في كليه سياسه واقتصاد ونروح نزور زمايلنا في هندسه اللي بيحاولوا ينظموا اعتصام ونقعد مع بعض وندرس الاعتصام بتاع سياسه الاقتصاد ده انتصر ازاي. آه، نكرر دوت مع بقيه المجموعات زمايلنا في التعليم الفني اللي بيعملوا عندنا مظاهرات في جامعه القاهره وللاسف امن الجامعه بيتعامل معاهم بمنتهى الاستعلاء وبمنتهى التسلط. نكون موجودين في وسط مظاهره زمايلنا بتوع خريج المعاهد الفنيه، نكون موجودين كتف بكتف بنواجه آه، معاهم آه، محاولة أمن الجامعة اللي تحول بقدرة قادر إلى آه، يعني ضباط أمن دولة بيتعاملوا وكانهم يعني ضباط امن دولي. آه، نقف معاهم ونواجه هذا القمع ونقف معاهم في قضيتهم ومطالبهم ونربط ما بين مطالبنا احنا ومطالبهم ومطالب كل الناس في الكليات الثانيه، علشان نقدر نعمل ده لازم نبقى شايفين الصوره كامله، لازم تبقى اللي بيجمعنا هو رؤيه سياسيه، لازم نكون شايفين المرحله دي من الثوره آه، آه، نتناقش احنا شايفين هذه المرحله بانه شكل ونتناقش في طبيعه الجبهه الطلابيه اللي تقدر تقود الحركه الطلابيه النهارده تقود نضالاتها آه، الجزئيه الصغيره اللي متفرقه اللي بعضها للاسف متعسر تقودها للانتصار ومش بس تقود الحركه الطلابيه للانتصار لا كمان تتوجه لبقيه بقيه القطاعات المجتمع الثائره بقيت آه، آه، آه، القوى الحقيقيه اللي تقدر بايديها تحدث تغيير حقيقي وتنصر ثورتنا ديت الطبقه العامله المهنيين اللي بيناضلوا بقيت القطاعات اللي ممكن تتبنى مشروع سياسي واضح لاستكمال هذه الثوره بيتبنى بتبنى شعار واضح ضد حكم العسكر بيتبنى شعار واضح ضد سيطره الفلول وعوده الدوله الامنيه وفي نفس الوقت بيتبنى وجهه نظر واضحه في آه، آه، الاخوان المسلمين وفي آه، حكمهم والفتره اللي فضلوا حاكمين فيها مصر بالتحالف مع العسكر والفلول والكذا. المهم بالنسبه لنا دلوقتي هو توحيد الصفوف توحيد الصفوف توحيد الصفوف ونتناقش واحنا بنشتغل ونكون آه، آه، آه، برؤيتنا السياسيه واحنا بنشتغل على الارض في المعارك مش في القاعات لطيف ان احنا بنقدر نتقابل مع بعض في قاعه زي دي وان احنا نعمل ندوه زي دي هنا اهو لكن هدفنا ان الندوه دي الندوه دي بعد انتصار الحركه الطلابيه تتعمل في الجامعه الندوه دي تتعمل كوجبه الجامعه ان احنا نستضيف نقدر نستضيف وفود طلابيه من الجامعات الثانيه ونعمل ندوه زي دي بتدعو لاستمرار الثوره وبتدعو لانتصارها آه، ونقدر نعملها فعلا في قلب الجامعه في قلب مكاننا اللي زمايلنا في سياسه اقتصاد قدروا بانتصارهم يورونا قد ايه الموضوع آه، ممكن قد ايه ممكن ان احنا نقول انه هذه الجامعه بتاعتنا زمايلنا لما الجامعه قررت ما تسكنش الناس فتحوا الكليه علشان يسجلوا الطلبه المغتربين هم كانوا بيوصلوا رساله واضحه جدا للاداره والطلبه الجامعه بتاعتنا الجامعه دي مبانيها بتاعتنا المؤسسه آه، آه، ملك للشعب والشعب هو المفروض آه، يكون بيديرها لمصلحته وانه تكون خطوه على طريق انتصار الثوره